Bueno, bueno, eh, para mí mi cabello significa un montón de cosas, todas estas son maravillosas, pero siento que puedo encajar todos esos sentimientos y todos esos significados que tengo hacia mi cabello en tres palabras, que son fuerza, resistencia y belleza. Siento que esas tres palabras agrupan todos esos sentimientos, todos esos significados, mi lucha, mi transformación y todo el proceso que me ha llevado para estar en este punto y para llevar mi cabello con orgullo y con felicidad porque pues aunque hayan miles de comentarios hacia mi cabello, siempre llevaré este con orgullo y con mucha felicidad porque representa lo que soy en gran parte.